मम्मी पड़ोसी मुझे खेलने नहीं देते और आवाज करने से माना करते हैं पता नहीं इस किराए के घर से कभी छुटकारा मिलेगा हर महीने की ये रंट भरने की परेशानी से कभी छुटकारा मिलेगा पूरे महीना का बजट एडजस्ट करते करते थक गया हूँ आपके सभी मुश्किलों का सल्यूशन यहाँ है अपना खुद के घर का सपना आप पूरा होगा one B H A flat SRA sale in S R A building around Mumbai 100% legal property, loan also possible. Transferable registration can be done on buyer's name. 269 carpet area, 3rd floor, total 12 floors building. Just 10 minutes walking distance from Kurla or Vidyavihar station. Holy Cross, Michael, Don Bosco School, College, Kohinoor, Fozia, City Hospital, D-Mart, Phoenix Market all nearby area. Property available in Kanjarmarg, Nahur, Andheri area Vashinakar and more. Heavy deposit property also available. टू और डेक इस बात की आज ही विजिट करें हमारे बांद्रा ईस्ट के ऑफिस हम आपसी कोई ब्रोकरेज नहीं लेते आप बस हमारा नाम आगे अपनी डॉस्टन और रिश्तेदारन को बताएं और दुआमी याद रखना Get your own house in Mumbai and live a happy life. Buy your own house in Mumbai close to station. Stop paying monthly rent money to others. Avail facilities and save all your hard-earned money. Avoid tiring commute in daily basis and skip the rat race. 1 BHK with 269 square feet carpet area. Loan possible from any bank. help and assistance in documents, name transfer and other formalities. So why waste time visit our office in Bandra for further details. Mummy पड़ोसी मुझे खेलने नहीं देते और आवाज करने से माना करते हैं पता नहीं इस किराए के घर से कभी छुटकारा मिलेगा हर महीने की ये रंट भरने की परेशानी से कभी छुटकारा मिलेगा पूरे महीना का बजट एडजस्ट करते करते थक गया हूँ आपके सभी मुश्किलों का सलूशन यहाँ है अपना खुद के घर का सपना आप पूरा होगा one B H K S R A flat for sale in S R A building around Mumbai one hundred percent legal property loan also possible transferable registration can be done on buyer's name two hundred sixty nine carpet area third floor total twelve floors building Just 10 minutes walking distance from Kurla or Vidyavihar station. Holy Cross, Michael, Don Bosco School, College, Kohinoor, Fozia, City Hospital, D-Mart, Phoenix Market all nearby area. Property available in Kanjarmarg, Nahur, Andheri area Vashi Nakar and more. Heavy deposit property also available. टू और डेक इस बात की आज ही विजिट करें हमारे बांद्रा ईस्ट के ऑफिस हम आपसी कोई ब्रोकरेज नहीं लेते आप बस हमारा नाम आगे अपनी दोस्तन और रिश्तेदारन को बताएं और दुआमी याद रखना